a Corsica tá un re e um barlumeca di Simeoni. Un re di Corsica è Elu, Felipe VI, un re di Spagna. Felipe VI è un re di Corsica, che è un titolo simbolico più che altro a fare, ma di no di parecchi altri provinci. Re di Castiglia, di León, di Aragon, della Dos Sicilia, di Jerusalem, di Navarra, di Granada, di Toledo, di Valencia, di Galicia, di Sardegna, de Cordoba de Corsica, cacciati i tari spagnoli, vedere che lui è di dinò o re di tari d'altri paesi, a Borgogna o a Sardegna, ma di dinò di tari più vivi, come Gerusalemme o Barcellona, Catalogna. Il tipo ha più di 30 titoli e io manco uno. Questi titoli vengono di suoi antenati. Carolo V, por exemplo, que cuascu parte do mundo novo, ele controlava quase a metade do mundo. Mas o título andante à Córtica vem do Papa Bonifácio VIII, que dá a Córtica e a Sardegna ao rei da Aragono. Verti XIV e XV séculos, a Córtica é dinuese, mas quanto qualquer gaiufo que é pro-Aragono. Vincente Ludistria, e corso ma lotta sotto la bandiera d'Aragon e Vincentello d'Istria ad apportare il titolo di vicere, vicere di Corsica. Ma Zogò fe che l'aragonese in Corsica non riesce nemica a stalassi. An così Vincentello si piglia a Corsica ma un nemica pa Aragon, un nemica Aragon che controlla Corsica. Ecco, e per quelli che vogliono awa liga a Corsica a Spagna Attenti, avete visto come si passa l'affare qui a Catalogna, ma d'après voi, quali sono gli interessi maggiori dei spagnoli? Las tapas e la canzone. Despacito, quiero respirar tu